Nos encontramos en el Teatro Rosarios Luis Carlos Arias Delgado, donde se realizará la sesión de presentación del video de la memoria fotográfica del barrio popular número 1, hoy 18 de octubre viernes, donde se tendrá la actividad institucional con los docentes de la institución. Están en la preparación. El profesor Héctor Gallego Lorza, dos estudiantes del grado undécimo y la profesora Claudia Patricio de Educación Física. Todos están ya de punto para la actividad, siendo las 9 y cuarto de la mañana.